ne atulaba kuna media Uganda e, eh, netagayo omuzira kisa abantu nga bano babatano kubino wa manga kati nafuse musumba umanyo musumba wa basa bensigo atabuka njagalo omuntu anangulira yo muzindalo guno bane enkoyo gukwata eh woboli Denmark woboli Rudda wa bungereza wa njagala yo omuz, eh, omuzindalo guno we nagutuza honale omuzindalo guno ogunnyimbiride banga nange mpulira dala chinkuteko kati ali ebweru yenna ngosobola okungulira omuzindaalo guno guweereze shonga zino ziba zammwe nze njikola uh, ah, kubanga kuno konal media uganda tusomesa busomesa kati ate woobanga gwe ojjaku eno cyano n'oyiga ebirungi honalebo jakana nadduli byabaweereza naye nga n'omuzindalo guno tosobola contributinga ku kyano aa ate awo oba mubi nnyo nnyini ddala mbanirizaako ate kona medias uganda abatulabiraku enmedias ugi abatulabira ne ku fresh media uganda eya muganda wange senoga kalimu mbanirizaako omulundi guno ogw'olunaku oluno olwaleero abantu bano wammanga banoonyeeko kubanga ebintu mmaze obbikakasa nti nno ebintu bye bakola birungi ddala kuliko keisolo botique keisolo boutique nga bano batunda ebintu bingi nnyo nnyo nnyo nnyo ebyabaana simanya ggwe oyagala oyagala oyagala bazita uh, ah, bazita baby carrier baby bags uh, nappy ee eh, mwabakazi abagenda okuzaala mweyunire botiki eyo ajja ah, kubanga ebamalako buli kimu kyemwetaaga mukubireko ku noti musavu noti emu mwenda mwenda mukaaga abina ah, noti musavu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina omukyalo oyo bamwita nalanga rebeka womukubirako ee eh, mugambe nti enamba eno twagiwuliddeko nemedias uganda ah, ajja kuba ekintu akimaliza ate omulala yowa lopa free lopa free ono musajja muganda era ah, yeddira ngeye yeddira ngeye akukolera ah, ebintu bingi nnyo Uh, ah, lope free uh, mosquito parent nga kokoka kuyamba okuba nti nno uh, ekintu ekikwatagana n'ensiri ogenda kuba nga okimaze okimaze ate mbanirizaako conline medias uh, uganda mm. mm, nadde nakula Ah nga wemba gamenti no mwabali ebweru abali e Canada abali ebungereza eh hey, musindike mungamenti no kamera yiyo eh hey, yakutambuza ya chano nze siba saba sente ya ah, sendeza mwezo muzeko lachi muze sigaiza kwa nange manyite muyina ne bintu ebikalu gwali ebungereza e kamera ziri eyo simanya zikamoni zi, zi, simanya zani muzisindike sebo muve mu bintu byomuzani honorable sebo nkwaniriza kona te kona media z Uganda nange mm. okuddamu okukwatagana nammwe mm. nja kwegattako naawe mu nsaba gyosabyemu mm. bayibuli eno yasoma ebigambo ebirungi nega nti omukono oguyita waggulu gunaawe bwange ekitiibwa okwika olusinga ku mukono gwe oguyita wansi kubanga omukono oguyita waggulu gwe gutoola ekimu ekyekkumi okuwaayo wabula toguyita wansi gutega ekimu ekyekkumi okutwala nabwe kiti mukkirana omuntu bw'aba asabye obuyambi kibawase aba alina kyasobola okuwa kubanga ekitiibwa kyagerekebwa dda nti oguyita waggulu guliweebwanga ekitiibwa naye okusaba ku sikwa bwa bbeega abatalina kyebasobola kwekola naye kuno bakuyita kuyambagana oba ontegedde kale mu kuyambagana okwo kikyasinze okuba ekikulu noolyaga nti mazima ddala olunaku lwolwaliro kakasiddwa mm. mu bagabye gwasinze namwandu mm. eyawaayo epeesa mm. kale mu peesa gwolina ku saati yennungi nempaleyo osobola okukeera enkyanoga nti mukuyambagana kwaffe sijja kuwa gonna nayepeesa eryo litwala oteke ku saati yo naawe kale mukyo nze jja kana somani na dream town wolutabalo ebanga lyo nanja sigala kyeki mu butachuke le butagezaako kubeera mwabo banna kyeyitize banna kyewanga mm. abanga <clears throat> bono tunulira omuntu bwafuka ekigenzi genzi mm. nina kunywerera ko byo byanteekwa mu nebyansomesebwa nga nina okugeraganya eggwanga lyaffe mu stake we tuli mm. ne position gyoteekeddwa okutuulamu okakasa nti eggwanga lisesetula ekigere n'abantu mm. nabwekityo yenna yenna ali eyo nga wali badde weetaaga tutambulire wamu kkiriza nti principe ezo bbiri ojja ozitegedde nti ŋŋenda kwegatta kujja kanasomani nadduli hmm. entegeera ye kyonna kyennassaawo kiteeka okubanga kirina question egamba abantu baganyulwaki ekyo kimu namba t eggwanga ligenda kufunamu ki hmm. kakati mukusembayo olutujja kuba tufaanaganye mm. bayibuli kyesoma ekitalo ekimu ekyobwojjo bubiri ekiritema ku lwobutuukirivu n'obutali hmm. butuukirivu mm. kyentegeeza mu kyo mm. jangu n'amazima nabagalisa emirembe gya katonda emirungi n'okuwuliziganya kwa puroguramu y'olwaleero mm. tusobole okubaako tusise tulira ekigere katonda bankuumire amiina mm. Uh, bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero uh, ye mukyala amanyiddwa nga nambooze uh, mp w'emukono yavaayo n'agamba nti nno kaali kabulako kata akkirire ezira kumwa abebijambiya webamulumba ewuwe nga bagala kumutematema mu nyumba ye n'ensonga y'omukulembeze w'eggwanga yoweri kaguta museveni okuvaayo n'agamba nti nze nze ndi mugagga sente zange nfuna miliyoni isatu ah, mu emitwalo nkaaga omwezi era obugagga bwange nze mbwekoleredde okuva emabega nga tewaliwo omuntu yena yena nyambyeko zeze ensonga unalebo zenjagala abatulaba kuna media z uganda awo awogezeeko ah, okuzibatemeratemera bayigemu bafunemu kyebajjamu kubanga gwe bakwagala nnyo oli musajja ayogera eba a b eba b tutandikirawo nalebo mulina amaanyi tulina embundu mwazigulawa abalagi batagenda zigula mwajja muli bapolojo nga temulina kyemulina hmm. gavumenti nezibegattako naabo abaaliyo nga balimu extano kubanga ne enalemu ekimanyi tulina aba extano omugwa bano bakiriiki yaabagwagwa bambabazi baba wange ku ssente nga muli mu lutalo likewise mu kkubo lye erimu lye wayitamu bangi basobola okussaamu essente nga takutte yadde ekiso ky'emmundu bwe kiti naaba nga ajja kukulwanyisa lwa wisdom nakkuba ettale obirabanga ebyokusaaga nti maanyi ga mmundu oli kutta walumba alukinga gaddafi yamanya okugenda kwe teyakumanya naye tewalina akukyosinga gaddafi gwe wali olina advantage yaggwanga kulisitulwa kubanga eggwanga lino gaggo singa mawanga g'abawarabu naye bw'ovamu bistatimenti ebyo mm. nga bw'olina amaanyi bagezeeko mm. twazze mu lwesi genda olwanyise ku amerika tulabe amaanyi ago we genkana genda ke irani lwanyisa ku russia gezaako south africa ogikube tujja mmanya nti seba akasajja kyekoogera ako kalaba kalumanywera amaanyi gako tugewulire naye omukulembeze woggwanga tajjayo bisokubaakulembera that is being toyinaamu yadde humanity n'obutegevu bw'ensibo obulaga eggwanga lyo nti olinako kyolyetaaza okujjako ludde nyonyonta ebyo byemutulaga yabimutegeeza ne bukeera enkyanga byebyo bistatement omuntu naga nti ddala waliwo ensa gye tulina otutunulamu his excellence the president yayogedde mm. navamu ebyo nti ayagala okungezesa akategeere nti wendi mm. agezeeko yesu ogenda ziwa bannasayansi bali sente zonna zonaobawa kaseera ki akobulamu kotegese mu bintegeka yekijeganga eyo kotegese nti ojja kukawangaala tekaliiwo tuddeyo ku tebo hmm. eyo kutuna butebo tuli adressing ensonga zino ngaomukisa mukyagulina abali mu bukulembeze hmm. leka ebyokulwanyisa byo ebyebagalibwako ebyo byolina ku mugongo gwo hmm. bireke kukulimba nti ddala wooli amaanyi gonna ne bwe babikutikka nga biri mu ggwanga ne bagatukuwadde ekitundu kiri genda obeere nabyo tebirina kyebikugasa watali bantu tebirina kyebikugasa nabwaki tetusooka na purayorite muntu purayorite eggwanga then tutunuulira amaanyi ago goolesa ag'emmundu gakuuma batya abantu bano ye nnyinga eyabirimu omukaaga mu constitution akuweebwa obuvunaanyizibwa gwe kukuuma bantu n'ebyabwe so si kubalaga ate maanyi nga bwe tugalina nti mungezeeko mm. iyi entegera y'abanalwanda mm. awo ekyambuzi zembiibya ah. gwaki tutte mukugamba nti busosoze mm. sijja kugamba obote kubanga obote twamukulisaizi nga yayita tumwa mu byafaayo nga twogera ku nsonga enfu mm. sibujja kukeera nkyankulisaizi nga amiini mm. nedda amakulu mu kyo nti amiini mm. yasavinga ebibye byonna bye tumukutisayizinga byayita olwaleero ali mu ggwanga lino munnalwanda pua 911 sijja kugamba nti muganda munnange no ate era mba siri ku ggwanga nti lye nkutisayizinga nkuba nsobi ezo zibalimu mutereeze tutambule omukisa okyagulina munene bweoguzanyiramu ekisanja kino nkikubulirako nga who can try to prophesize nga tuyita mu byawandiikibwa histori yoggwanga gyavudde we tuli nawe we tulaga nga tukozesa ebyafaayo ndayira mu kisanja kino wekikulemanga okuterezaamu amagenda go mabi mabi ddala agatagenda kuba ku ggwe wabula ne baganda bo bonna gye bali gagenda kuba mabi kale mu kyo bye twetaaga nga bannayuganda mm. <coughs> simanyi gabifuba Olicha yugira mu Bible Suleiman. Mm. We admire the strength of the youth but we respect the gray hair of the age. Mm. Ate miaka joli mu jiwebwa kitibwa nga jisubirwa mu ekikuvamu nga kizimba. Wabula teso kisi ekyonono bechi wakulentalo. Mucho mm. ebikwatagana ku His Excellency President Navy byayogera adde mwatunuulire butya bwate eggwanga lino mu population yaalyo mm. n'oddigabanya mu bitundu omukaaga mm. oba regions twakutulawo nga tulina western region mm. tulina eastern region tulina kyetuyita bo kyebatwala okuba central region mm. etekeddwa okuba nti buganda region netubayo nekyetuyita north kalamojja gyeri mm. kati ne kampala baagiwa ne bagitongolera mm. atunuulire mu sifeya z'okukutula regionz ezo eggwanga aligabanye tudde mu bulimi bwaffe nga kitugenda otutandikira asooka ate katale nga tuyise mu bulimi ekyo kiba kisookerwako eggwanga lino ate abantu bagaggawale aleme kuba nti ate kasooli mu ggwanga lye yewe ssente ntono bw'atuuka e kenya abaku purayisi ndala baganda bamwe bagagawalidde mu kutusiba kwali boni okwo mm. ne babanga wano musuubula ebintu ku ssente ntono ng'omulimi tafunamu naye ate okufunamu kutandika ku musuubuzi alina essente mwakatale mukalina ebbali eri era bakoze zitende zisobola okuweereza ate ne mutiira abantu b'eggwanga lya mwakatale eggwanga lifugwa nga omaze okuyita mu agricultural sector emisolo bwe gineeyongera abantu gye banaaleeta gavumenti efune essente zigimala okulima enguudo okusawa amasomero mu universities zategera okulongera ku technology okuzimba kwa malwaliro okutambuza kwa masanyalaze okutambuza kwa pipeline za amazi wamune byo bugagga ebiryawo tubikwati tubigabanye egwanga tuliteke ku stake sobolo okutambula so sima mpati ga kifuba if you want to try my powers please go ahead i'll show you that is being stupid ebyo lyeggwanga byebyetaaga ebyo nga noli anava yawulirize nti danata zokutu mm. pulezidenti weggwanga lyejindi ayogera ebyo nze gambye amaanyi bwegaba weegali togala gaffe fogakakasa ku kyo si kuffe bwokulembera lwanyisa ku russia ba ku amerika mm. bungeza gyozeewo tunamanya nti omusajja kiseba alina byeyakola ebyo abaana abaddugavu balina bali eyo oba ebassa mu mpuku abayiiya abagezi hmm. bw'oba okyasuubula busuubuzi ngaeggwanga tosobodde diteeka ku levo ekola kikwanso ebyo hmm. tonyumya mm. aba nosense aba nosense kale mukyo kabadde kabaite okuyisawo information ku lwobulumi bweggwanga ne bannaffe enfuga gye mutufuzeemu etawansa okutunulira eggwanga mutunulidde ngaamaka gammwe okusalawo okutaliemu kitiibwa n'obuweereza obutalinaamu nsa yamagezi ebintu tubikyuse tugezeko okwetoowaza ngaabaana abato tuke tukwate obwakabaka bw'omuggulu okufuuka obwaffe buleme kutujjibwako kwekyo ekikwatagana ku his excellence the president is speech hmm. nja kikomyawo uh, katono nnyo uh, ndoza dakika nga satu nnya otukonereko hmm. ku nsonga ya nambozi okugambye okugamba oh, nti tetwaliyo yatugamba nti ab'ebijambi abamulumba ekiro uh, nga baagala kumutemaatema ne bamugamba asabe esaala ye esembayo mu bulamu bw'ensi buno nambose ne mbwa nambose bwe mutwale ngaomwana omulizi mu maka omukaabikaabi awatali nsonga otegedde bulungi oluvanyuma ate bwafiibwaku ba bwatukibwaku incident ekakasiddwa bayinza osinzira ku bulizi bwe buli ne batakakasa nsonga nti waliwo ekimulumye nabwakiti enneeyisa ya namboozi bwe zeetambula mu byafaayo byebyobufuzi ku lwange nga ajja kanasomani naddolo simuwulirangamu kyonna kyamagezi kimuvaamu wabula politikisi w'ekyana ekito ow'okutomera obutomezi n'okuteekawo saakaasi mwe twabamanyirira nze nga nze bwe mulaba nabwekyo kiba kizibu okukakasa jjakanasomani naddoli nga mu information yange yobwaloya okutukuno neriso liteko kuba very keen amakulu che government embozi yantiriddewo ndabe tomeregana jese takusako nyo debate kiwanvu mm. nga ndaba nti ekyabulamu ekyabulamu okumatiza nga nze jjakana somani nadduli mm. abamatidde mulina eddembe naye nze nga bwe ndaba ebyobufuzi mu ntegere yange ne context gye mbimanyiddemu mm. tebakyaliwo okuba abaana abato mu bintu bingi banabyabufuzi abwe tubadde tusibirako enkoba zaffe ekitanaba kuzuuka nabwe kityo hmm. ebikwatagana ku kyo ne ku ebyo bikwatagana ku mboozi ye hmm. yeetaaga kubaako bakadeyideyi balala be bagiwa bagyogerere atalinze kugula nti mmala ebiseera mu kyo hmm. kubanga kenyini sifunanga ku sitatimenti yonna eva mu magezi ekyokulabirako kyembawa biri ndoza nga kumi na mwenda nambooza yavaamu statement eyogera ku famire y'omugenzi uh, ani kayiira yes kayiira nga kutisizinga his excellen the president ekikolwa kye yakola okeera enkyokukwata omudaali guli n'agwa famire ya kayira nga lipooti tefulumanga eyogera ku kayira butya bwe yafa n'ategeeza eggwanga nti tulaba nga president is monking the family of the late kayira twali tugenda kuba naye ku puroguramu n'atajja ku sapiensa ne bateekako eddoboozi lye ng'akutisaizinga nga bwe baleta scotland yard ejja ekole investigations Ripoti jetawa mm. banagwanga kutegera ku nfa ya Kayira ngeyakiremesa his excellency the president. Nanganti namboze. Mm. Bwe bibanga sikuzimba mikwano na kugenda kunonya bululu bwachana kitonga bwa sympathy. Statement egwe ngomukyalo muganda eba tekuvaamu kugamba nti famire ya Kayira litewebwa mudaali ogwo. Bwabanga newankubadde nakyawa museveni mm. afunyemu ku bwongo obujjukira nti famire yewe bwomudaali tegujjanga mukalu famire ery esobole okuyambibwa mm. that is true ekyokubiri kiraga obukuzi n'okulaga nti wakyaliwo ekiyinza okuba oliawo akamunyenya kweganga okukyuka bwe basobola okujjukira ku famiries eziringa ezo kyesaamanya monking ya famiry kyeyali ategeeza nga yekyali kye nze kwe kumubuuza ebibuuzo byo nga nti mbiteeka eri abatuuliriza babitunulemu mm. nange nkibaddiza olwaire ku online medias uganda mm. nabuuza nambooze mm. ebbanga lyewamala emmengo lyali gazi ne ku cbs ngaera okiraeminga nti oli mukyala muganda ajjudde ataliko kawabyo era yemu abaali ba victims mu biseera ebyayita banambooze bampuuga baani bamuhamad nseeko bakiriika eyo babantadde bansibye bankudde ku lwa cbs n'okuga ku nsonga z'obwakabaka bwe buganda mu context eyogera ku kigambo buganda kingdom siwulira nko statement yonna gyovamu mu kamwako kukowoola baganda gye tuli nga bwe wakowodde efamire ya owekitiibwa era omugenzi lukayiira bekalakase n'omudaali guli baguzire nawe tovanga mu statement yonna tugamba ku mmengo nti kyannaku nnyo era kiswaza nkoola abaganda oba abataka ab'obusolya gye muli kiba kirabika bubi nti saabasajja kabaka kitaawe yamuwa akatwa nabbosa hmm. kiki kyakola emmengo mu buweereza obwo noyita ku baganda twekalakaase hmm. nabbosa asobole okufuluma mmengo kubanga nabbosa yeyawa muteesa owokubiri akatwa nga kaweereddwa bote n'akatwalira ndan okutta sebufu bwango ronald ani sa edward mutesa bw'obanga wasobola okuba ne gatisi ezeetola ku bya buganda nonyonyola ebigambo bingi kyakulemera ku mumwaki okuva mu setimenti eyo nabbosa okuvaayo eri bwe kituuka ku famire ya kayiira obataddemu omukka bazire ekirabo kibateekeddwa okufuna olw'obuzira gwe ate ku kino tewakyogerako ng'oli eri ebibiri ani anoonya saakasiwe by'emizanyo ne programu nzijukira bagikomya wakati ne batandika okuba amasimu awo mutabani wa hajja agambye nti kayiira <clears throat> ani nabosa yatta yatwala akatwa nabosa si ono ne bagamba gundi saala mugwago wale ebyafaayo sibisomye nga mbyembunzi ntegeeza nabosa olwaliro gwe baawo obaminisita mu gavumenti yeno eriko sebugwawo hmm. ye kenyini oyo yaliwo enanyini kutwala katwa ne benzi gye bamuwa enzirugavu yajja nayo ngaekirabo ekyamuweebwa nimbuga nti gwentegeeza mwabeera ogozza nga musaayi gwa dipi gwe gubatawaanya mu bige ebyobufuzi mubitegeere oyo yakikola nga sawulya ku nambaoze nga saw statement eyo kale nzi bwe mbatuna mu byobufuzi byabwe hmm. byagadibe nga ly ebiri awo naye bamuwa tait ennungi gye bawa fredrumbuye hmm. the ticha kale obutayinona nnyo kitiibwa kyabwa ticha hmm. ekyo tukyesonyi ono kiwa omulala byebyange banna online medias uganda wamu ne banna uganda bannange hmm. most especially abaganda hmm. kaseera kakuguka bwongo ebbanga lyonna tubadde tukululibwa bukululibwa mu kutiya hmm. ke kaseera okukera enkyokwabya ekutiya eyo kubuuze kutiya eno lwaki mwe batukululira ntegeeza the free entry and exit eyekigambo gwanga buganda waliwo entonokeze yonna etukutula ku gwanga uganda netusiganga tuli independent and sovereign buliba weriri kekaseera tukirowoozeeko katonda bankuumire bwati wabaddeho nalebo jakana sulaimani nadduli purezidenti w'abantu eh, ate member of parliament 226 mukama wanaaba akkiriza eh, omanyi ah, okusinziira ku magezi gayina amangi banaluwero nze ndabanga mwabakola mwensobi era ndoza 226 kampite wano musabira obululu e, mudde mate muyire ate muberenge ekintu mukikyusa kyusa ambadde ah, kitumutumba Derek omwana w'emmere ah, ndoza tudingane omulundi ogunaddako naye mbagamba ebigambo bino e, wano omuzira kuno tukoyo kubanga tugukwatira wano nakibagambye wali mu ntandiko era nkiddamu nti omuzindaalo guno ankoyo kubanga nkwatira nate nga tubaweereza programs ennungi ennyo nammwe ne mbeera eyo ewammwe ne muwulira ddala nga ddala ekintu ekintu kibanyumidde ah, nga muwuliriza emboozi ya ya honarable jakana nadduli ngaaba nga asomesa ah, mmwe abali eyo abatwalako nmedias uganda mbagamba nti twagala twagala sandiyo omuzindaalo guno oba gwe oba olieyo wakiseka oba oliruddawa <laughs> nkubirako ku namba yange e, njajibawa nkubirako ku namba yange uh, not musanvu tano mukaga uh, uh, not musanvu tano mwenda ziro mukaga munana mwenda asatu musanvu not musanvu tano mwenda ziro mukaga munana mwenda asatu musanvu ongambe standi y'omuzindaalo tetwagoddemu boneboneneho nalebongo omubuuza ate nga omuzindaalo omuzindaalo gumukugira okwogera onkubira ongambe nti omuzindaalo guli wano tudiŋŋane omulundi ogunaaba guzzeeko mubeere bulungi ate mwerako